عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد في فيديو جديد لقناه ان شاء الله تكونوا بخير ندخلوا مباشره للاجابه على بعض الانشغالات تاعكم عندنا اولا قلتوا لي آه ماناش عارفين قلتوا لي بلي ماناش عارفين le but تاع ال carottage. لو كاروتاج كاروطاج هذا تقولوا لي واش هو الجامعه حنا ما وراوهولناش ولا داروا لنا exemple exemple عليه ولا هكا غير هكا يهضروا يقول لك كاروطاج منا ما كاش تفسيرات بزاف بالك دروك راه ال programme تبدل المهم كيجي كيجي الانجينيور آه، ولا تجي هذيك ال CTC يعني المؤسسه آه، تاع الدوله الخاصه ب آه، كونترول دي ترافو آه، يجي يجي هذاك المهندس ويحطوا ال matériel تاعه ويجيب معاه topographe وهذه مهم الميكرو الصورة تجمد لي راه عندي مشكل مهم هكا هذاك مثلا عندك مثلا انت خدمت دي سومال يجي هو يحط هذاك على حسبها على حسب على حسب واش راني عامله خاطر انا ما نكذبش عليكم ما خدمتش به بيدي ولكن شفتهم كيفاش يديروا به هنايا فيه كيشغل واحد الشفرات حاده غادي مثلا هاي راسمال تاعك غادي هو يضغط غادي هو يضغط هذا غير الحجم تاعه غير صغير الحجم تاعه يعني جاي رقيق وصغير ولكن مخدوم بواحد الماده solide. انا نعطيكم فكره عليه لخاطر انا حنا وقت كنا نقراو ما وراونا ما والو حتى نهار خرجنا نخدمو خرجت خدمت شويه هكا بال contrat حتى واحد النهار جاو يديروا ال contrôle شفتهم حتى قال لي ماشي نديرو les tests تاع كاروطاج وبالتالي عرفت بلي هذا هو اللي كانوا يهضروا لنا عليه المهم هذه دحيوه لواحد الحد معين والله ماني عاقله شحال المهم يدحيه الله اعلم غير لهذا السطح باش يعرف من بعد يخرجه كي يخرجه شي يتحصل يتحصل على اسطوانه تاع اسطوانه من هذيك لا مثلا اللي خدمتها نتايا بون الاسطوانه هذه يكون فيها هذاك لاخر وفيها هاد الاسطوانه طبقات صح يعني قد يجبدنا حتى طبقات الارض غادي نشوفو كي درت هنايا ال BP béton de propreté آه، ولا ولا درت جي بي غرو بيطون ولا درت لا شمال تاعك نيشان مثلا لا شمال في ال plan فيها 20 centimes ولا وانت تكون داير له غير 10 يدير لك يريفيزي يعني لك الخدمه على بالكم ولا يعطيك بيناليتي آه، ولا مهم مهم يفيق لك اكو فاهميني فيق لكم يفيق لكم الا كنتو دايرين لاخر تاعكم هذا هو ال carottage قبل ما نقول لكم آه، لو بوت نتاعو ما علاقش منبقاش نجابد من هنا <laughs> هذه قاده مهم قلتوا لي واش هو لو بوت نتاعو pour pour déterminer l'épaisseur نقدروا نرمزوا له E l'épaisseur et la densité ننزل هذه لا دونسيتي وكالكولي لو طوناج نكتبو هنا وهادو normalement راكم عارفينهم بصح كل وحده فيهم عليها هضره طويله مهم نتوما سقسيتوني على le but علاش نديروه انا قلتها لكم بالدارجه يديروه باش يعرفوا الطبقات تاع الارض تاع الارض ولا الطبقات تاع اللي خدمتها نتايا في هذيك la semaine ولا في هذيك البلاصه هذه لو طوماط فهمتوا بيسور غادي كيقولوا لكم علاش بوغ ديتيرميني بيسور ولا دونسيتي اي كالكولي لو طوناج هذه الاولى وثاني آه، باش باش déterminer و la masse volumique ابارونت des carottes. هذه صحة داخلة في لا نورم وهذا يعني في الكالكول وفاهمين مهم هذه هي الإجابة شفتوا هي إجابة بس بسيطة بنت شوية في الفيديو مهم دوك <laughs> ندير حاجة وندرك مهم مهم هي إجابة بسيطة خليكم فرصه باش تكتبوا عاود قلتوا لي الانواع تاع الدوبي قالوا لكم باللي عطيونا الانواع تاع الدوبي صح نخليكم فرصه باش تكتبوا المهم هذه هي كيقولوا لكم لو بوت but آه، تاع carottage لو بوت دو كاروطاج سي بو بور pour, <laughs> pour déterminer l'épaisseur et la densité et pour calculer le tonnage انا اختصرت لكم ما هما هو البيت دايرين فيه journal؟ بصح دروك انت في interrogation غادي يعطيوك ساعه ونص يعطيوك ثلاثه ولا اربعه تاع les exercices دروك مانيش عارفه الا بدلو ال système ولا لا حنا كنا كيما هكا ساعه ونص يعطيوك ثلاثه زيكزارسيس فما يكونش عندك الوقت لازم تكون ملخص وحافظ وعارف وفاهم يعني ما يعطيوكش الوقت باش عاد تكتب هذاك الجورنال حتى تكون حاضره حتى تكون عارفه كنت تكون فير كاع كونفرونسي وعندك انا اختصرتهم كيما هكا انا كنت دائما نلخص ونريفيزي وبوغ ديتيرميني لا ماس فوليميك ابارونت دي كاروت لخاطر كي نخرجوا هذيك الاسطوانه اللي قلت لك نكونوا عارفين شحال المساحه تاعهم الوزن تاعهم يكونوا عارفين طبيعه المواد اللي فيهم وبالتالي نقدروا نحسبوا لا ماس فوليميك لا ماس لو فوليوم عادي bon نمشي دروك تكونوا كتبتوا سريعا نقول لكم الانواع تاع الدوفي في وهذا الموضوع تاع الدوفي في هذه تاع ال carotte وهذه موضوع عنده علاقه بال organisation chantier والبيطون والصوالح المهم والدو في لورغانيزاسيون دو شونتي de, la semaine deux Devez. Devez. Devez. Devez des descriptifs. عندك النوع الاول descriptif عندك ال devis كونتيتاتيف كونتيتاتيف عندك ال devis استيماتيف وهاد الانواع ثلاثه هي normalement كاين كاين مهندس متخصص مهندس دوله متخصص يكون موجد دوفي ديسكريبتيف دوفي كونتيتاتيف والدوفي استيماتيف تاع le projet تاع الدوله هذا واش معناته descriptif هذا يوصف ويحدد طبيعه الاشغال يوصف المشروع يعني بدقه يوصف هذا المشروع قبل ما يبدا يخدم فيه قبل بدايه الاشغال واش معناتها devis quantitatif ال devis quantitatif هو لتحديد كمية الأشغال أو يعني يعني les charges يحدد يحدد آه، كل مراحل الأشغال العمومية في هذا المشروع يعني الكمية وزعما شحال يدخل شحال يدخل فيها شحال يدخل فيها تاع رملة شحال يدخل فيها تاع حديد آه، شحال مرحلة شحال الحمد لله شحال مرحلة يعني هنايا غير وصف المشروع بصح هنايا كنت زعما شحال شحال تستحق تحديد شحال تستحق تعامله شحال تستحق راكو فاهمين الدوبي استيماتيك الدوبي استيماتيك لتقدير كلفة الأشغال هنا البزرة <laughs> كيما نقولو هنا ال prix. ال prix. تضرب الحساب شحال تجيك بري تاع دراهم وكل حاجة هنا انت ما غاديش توحي exactement كل حاجة تكون نسبية وتقاربية من من بين إلى أين هي تكون بصفة دقيقة ولكن مثلا في ال prix كاين les prix يطلعوا ويهبطوا يعني غادي ما تكونش ماشي ماشي يعني كما قال حاجه دقيقه quantitatif وبالك يصرى لك مشكل بالك تجينو وتخسر لك الخدمه أه بالك السيمه تخرج لك بارده يعني كاين des conditions يقدروا ياثروا لك على ال devis نتاعك هذا موضوع اخر نتوما سقسيتوني على انواع الدوبي وهذا هما الانواع تاع الدوبي تاعنا صحيح لازم تكونوا تعرفوا الدوبي والدوبي الدوبي نورمالمون قبل ما تبدي المشروع يعطيوك الدوبي وتطالع عليه بصح هنايا كي سيرتو الا كنت عاد مبتدئ وداخل بال contrat وهادي وما تعرفش ما عندكش expérience ما يبغيوكش الاداره ما يبغيوكش باش تعرف هادو لخاطر كي تعرف هادو تبقى تحاسبهم وكاين des ingénieurs عندهم l'expérience يعرفوا يديروا ال devis descriptif ويعرفوا يديروا هذا وهذا وهذا ويعرفوا يديروا الدراسه ويعرفوا يديروا ال suivi ويعرفوا يعني بحكم انه مثلا يكون عنده واحد 12 عام خبره يكون يعرف يدير كاع الصوالح اذا كان عنده l'ingénieur expérience غادي دوموندي هادو قال اخوتي وراه ال devis تاع اللي عطيتهم سوتو الا كانت شركه يعني مؤسسه تاع الدوله قال وين راه ال devis نطلع عليه من حقك تطلع عليه من حقك ولكن بحكم يعني ظروف العمل وظروف يعني تاع كل دوله وتاع كل مؤسسه وتاع كل مشروع فغادي في غالب الاحيان المسؤولين الكبار يخبيو علينا يخافوا منا حنايا لي زانجينيور ويقولوا علينا بلي حنايا واعرين واش حنا ماشي واعرين حنايا غادي الا هو باغي يدير شي شي حاجه يعني طرافين كيفي شي حاجه حنا بال devis ال devis عاوننا ال devis عاون المهندس انه يدير حسابه باللي ما يفوتش مثلا آه، ما يفوتش الخساره خاطر المهندس المدني واش هو الدور تاعه خاصني انا نبني بنايه اكبر résistance ت résister لي اكبر مده من الزمن à long terme وبأقل تكلفة بأقل بخي هذا هو الدور تاعك تخدم حاجة شابة ومن بعد عاد كي كي نحقق هذا عاد نشوف ال décoration. ما عاد نزوق قال لك يا مزوق من برا وش حالك من داخل كاين اللي زعما تشوفها خدم خدمه تشوفها فينيا بصح كاين واحد défaut سميوه نهضره لكم هذا غادي نعطيكم سر من اسرار المهنه في الفيديو الجاي ان شاء الله ماشي في هذا الفيديو آه نعلمكم كيفاش تعرفوا بلي الخدمه مليحه ماشي غير تشوف حاجه مسيمه ورطبه تقولوا بلي هذه راه مليحه وت résister. لا با كاين شي صوالح يبانوا رطب ويبانوا شابين ويبانوا مزوقين بصح الداخل غادي نعطي لكم هذا السر في الفيديو الجاي ان شاء الله تهلاو في رواحكم وما تنساوش جام وبارطاجيو